ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਖੇਚਲ ਨਾਲ ਪੜ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਨਾਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਆ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਚਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੀਸੀ ਆਪ ਨੇ ਹੌਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਸੀ ਆਪ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਆ ਵੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਟਰਾਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 3-4 ਐਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦੀ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉਹ ਐਡਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਰੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਚੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਦਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੈਰ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਣਕ ਵਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸੁਗਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪਾ ਦਾ ਸੋ ਟੀਚਰ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਿਨੇ ਲਵਾਇਆ ਈ ਮੈਂ ਹਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਆ ਲੜਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ